ამ სამ საერთაშორისო ორგანიზაციას მე ვთხოვ საკუთარი უნებური შეცდომა თავადვე გაასწორონ უთხარი მე რომ იხსნება 4 შაბათის დღესასრიგიდან და არა პარლამენტის დღესასრიგისგან რესპუბლიკური პარტია ყველაფერს აკეთებს იმისთვის რომ ჩვენ ის მინიმალური შანსი რაც პარლამენტში არსებობს კარგი საარჩევნო სისტემის მისაღებად გამოვიხენოთ